時代は変わるガス灯は電気に手紙は電話へと変わりその役割を終えようとしていたでも変わらないものもある彼女の感情だ彼を思う彼女の感情それはその彼女の名はバイオレット・エヴァーガーデン